În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a pierde. Mulțumesc, Adrian, pentru inspirație. Uh, pentru mine fiecare verb reprezintă o imagine sau o metaforă. Uh, nu e nimic uh, logic, îmi urmează instinctul. Astfel încât, pentru mine, a pierde reprezintă iluzia că deții ceva, să încerc să fiu mai exactă. Nu vreau să fiu filozofă, dar, dar aș vrea să-mi dai un exemplu de ce ai putea să, să pierzi și să, să, să fie cu adevărat proprietate personală. Nimic pe lumea asta nu e proprietate personală pentru că plecăm cu toții de aici. Pentru tine ce înseamnă a pierde? Ciao!